¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! Eh, Julie, como es tu cumpleaños, te voy a regalar 5 cofres. ¡Qué feliz esta fiesta! ¡Ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay, griega, ay griega, ay sonriendo con corazón!